Oh, c'est vrai, ça peut se gaper, ça. Hop. Yep. Ouais. Yo. Hop. <laughs> ah, c'était beau. Wow. Ça va faire des belles images, ça? <laughs> ça glisse donc bien! Pour vrai, le truc, c'est de la vitesse. Si t'es... Si ça t'a pas assez de vitesse, tu vas glisser comme un con comme moi. Ah, il faut que je refasse ça, c'est bon. <laughs> je peux vous donner un show une deuxième fois, ça va être pas pire. oh, <laughs> wow! God damn. Et voilà. Ciao guys <laughs> Bon, mais j'ai fait rire des jeunes, c'est parfait. <laughs> C'était live. <laughs> Fait qu'à mes 4-5 jeunes amis que je viens de faire rire, allô, ça me fait plaisir de vous avoir vu. C'est de vous faire une petite run à m'amener, avoir bien du fun. Je suis là pour ça. Ah, that was fun. Le gars qui se rampe la vie devant les enfants. ah.